Salut! Astăzi vreau să vorbesc despre a năzui. Mulțumesc, Daniela, pentru inspirație. m-am gândit uh, destul de mult uh, ce să spun la verbul ăsta. Îmi veneau numai lucruri negative pentru că pe vremea lui Ceaușescu l-am auzit foarte des. Eu aveam 18 ani la Revoluție și am prins toată perioada liceului, uh, perioada comunistă și era la cântarea româniană să năzuim, să năzuim, să năzuințele poporului român și era foarte murdărit verbul ăsta pentru mine, a năzui. Însă îți mulțumesc, Daniela, că m-a inspirat să vorbesc despre el pentru că mi-am dat seama că a năzui trebuie să-l curăț de toată murdăria trecutului comunist uh, din mintea mea. Uh, și dacă l-am curățat, iată ce am obținut. A năzui pentru mine înseamnă a avea curaj uh, să și ajungi acolo unde speri. Deci a avea sorți mari de izbândă uh, de a ajunge la destinația pe care tu o speri. Și care o speri și pe care tu o speri. Pentru tine, ce înseamnă a năzui? Dar pentru tine. Ciao.